လာရေဒပူဝဲမောပါသရသမဥလာမနီဆိုတာကော့ဆက်ဘူကောအဒဲယမီမဲလူဒိုမူယမေရမ်စီကောင်တီတဝတ်တောက်ဆိုခလေပမာဒါဖိုနာတဟညာယေရဟက်တေပြန်နသုဘခပကော့ဆက်ခိုထင်းဝေါ့စ်အတာကလူလပပဥလဟိစီတန်နေနေနာရနဟိဖိုခေါဖိုကအခွန်မြော်မစ်ဒီလေနော် ဖဲပူပွီတနွီလာမာချ်ခီစီနွီသောနေပဂဗနာတင်ဝေါ့ဟေလော်တာကလူလမီတမဲလတာရီရေဒိုဘာနေပကောကတဲ့ကပမန်လောရှာဂူဝဒတာဟာထော့ကီလောနေလောဒေါ်တာကလူခိုင်နေစာရတာလလာမာချ်ခီစီနွီသောအကတူဝရလလာအိလာအိပရအသော်ချီနေလောဘမ်ဒါဒူကိုအဘတ်ထူတော့တာကလူဝဲလေ တကလူအဝဲနေပပလူပမထွဲရီဒိုထဲလေခေါပလိုလပတဟာထောဟာလောလောရှာနေတဲတမီပကမာလောရှာပကမာလောကဘွားကီတတ်စာကိုဗစ် -19 အတသလာလောသာခီမီတမီပကမာဆဘပွာဘမူဘဒါလတချာဟီသေဖဒီတော့ကတိတရကတိတရမူသေဖကအိုရတဆောတော့လကကက်တေကတော့တာဘောဒကကွတ်ဝပွာလလိုဘတမဆတပွာတအဝေါ်သေဖ the 30 to ပဝေရာကောကတဲ့ပကမဆဘဒီတော့ပါသူတစီတပွားအာအာတကြီးနော်အခုနေဟောတုနေတက်ကလူတခိုင်နေရေဒုဒိုမှာလပဝေရာကောကတဲ့ပကပကလစမအဂိတလပတနတကဆုဆုနော်တနာကေတာဘအိုလဟီခိုင်တမေလနဘအိုလဟီပူဒေါ်ယူဒီမေပါနဂတိပွာလေထောကီလောတာအိုဒနကစနာကီလေထောကီလောသိအဂိဒီလေအဝဲအော်ရောခာနေဒီတန် တာကရကရတာမဝဲကလိုဒတာလောလရေဒိုသစ်ဖာဒီဒတာအော်တာအော်ဆိုင်နော်ဒတာလေဘူလောပွေကာဆိုလောမိမိဘာတာချာဟီမိမိဘာနေတာမဝဲကလိုလောအစစ်တဲ့ဘတ်ထုထောရာလောတာဖိုတာလီလရေဒိုသစ်ဖာဒီဒထီအောနော်မိမိဘာတာကူတာတာလက်တာကူတာကလက်စီတရာဝော့နော်အခေါ်မြနေ negative ပွာသစ်ဖာနေဟာအခေါ်မြနေပွာသစ်ဖာဟာနေတမီဟာလုတ်ကွဲပါ မီလအတမနီတော့တဟာဘာတသေးပါခိုးနေလောအခုတော့နမီလိုလေပွေရလေပွေရစီနမီလိုလေတာချာဟီလေတာချာဟီစီနဖိုမီအဲ့တော့ဟာလိုကွဲတာကလဟာလိုကွဲစီနာကီတဘာအိုဒေါဖူဒေါဖူတကေနမီဟာလတာကလပလောသာနာဒပွားခါခတ်တကအဘချေကဘာအိုခူခေါ်ယောခူပိနော်ဒကဘနကောဘူးမိတ်မီဝနမီလိုကချေကချေလာချူနခီ မိတမိပါနေထောဘူးပလော့တာနကျူဒွိတဘတ်ထောဘာနမေခလီနနာဒေနကောဘူးဒရီဒထောဘူးတေခန်စုခေခေဒအသူဒီအော်ဒီဟေကူဝဲရလနဘတ်တေခအမနီခီချီနော်အစကန်ခီချီနော်ဒတကတော့ခေါ်တမ်လော့လတလူနလေပါတလော့လဒီတော့မောနော်ဒဂျိုနော်တလော့လပွာလေရေလုကွဲနော်ပွာဖူဒမီရေပွာတာပွာမီရေလေရေလုကွဲလော့ တလောလကွာကဥဒေါ်ဒူလောနေစုစိတပလေအော်ထော်ဒီဘတူလလာမီတသောနော်အခုနေဟော်ဒူထောဘုန်နေပလောစုပလောသာနမီလုလေနေလေရတကလောတလုလေဟီဒေါ်ဖလဘာနမီလုလေကွာတလတကလနေထောဘုသိနော်ထောနဘသိခဆူနဘတဘထောဘဝနနာဒင်းမက်လီနကောပူရီဒေတကရတကဘဆကဘာဝခုခယော เดินนตาซิกว่าซิดอมเมโอนี่นกอบาฟองนอวิคือเยเตอคิคือคือขอเยวาวะ651266850เนาะ W พัดดูลอหาเลย